Allora, Break Race è un progetto di formazione per giovani filmmaker o professionisti nell'ambito degli audiovisivi. Io direi che più che un corso di formazione è un'esperienza perché acquisire delle competenze tecniche lo possiamo fare tutti nei nostri paesi, ma fare un'esperienza di lavorare in un gruppo internazionale per elaborare dei contenuti che possano esprimere ehm, la potenza della vita vissuta, che possano dare dei contenuti attraverso un volto, attraverso un luogo, attraverso una storia, questa è una cosa che possiamo fare solo vivendo insieme, alcuni giorni, lavorando insieme. that this project gave us skills to be a better professional and to be able to build a united world in our workplace being more than only an uh, utopia, but really being a very, very good professional. From here, I'm going to put in practice what I've learned here because it was not just all about uh, our professional line. but also our social life, how we are supposed to relate with others, accepting others with their own uh, limitations, shortcomings, challenges, and their undoings. In India, we have a lot of projects in this moment uh, building up towards GenFest. This um, course empowers me and inspires me to document all these efforts. It's not just the event of GenFest, it's the, the work that goes behind it. This course teaches me to do that. GenFest, che è una grande sfida di comunicazione internazionale e comunicazione multimediale, una cosa che forse non dico la prima volta, ma comunque può essere veramente fondante anche per come chi lavora per un mondo unito vuole trasmettere questa idea. I know we're in the right track. Um, We've been doing this many times, sharing stories, sharing experiences, a uh, good experiences that the world needs to know that we are doing something for it.